Hay un saludo muy especial para todos. Este Jorman Vélez directamente desde October Records. Quiero desearle a todos ustedes 100 éxitos, mil bendiciones, cero frustraciones y espero que todos ustedes estén como yo, condenados al éxito. Happy day, happy day. Pero que tú me a Y yo este mi corazón yo, yo tengo una idea para ustedes En este momento yo estoy pensando como para mí, yo siempre estoy pensando en negocios. Entonces, lo que necesitan ustedes es dos cosas. Número uno, más atención por él. Y número dos, más clientes para ganar más dinero, para poner más atención en la marca de él y cuando tú sigues creciendo, tú vas a reinventar más dinero en el edificio, aquí sí, en la empresa. Así que los dos crecen al mismo tiempo. Pero yo en los Estados Unidos yo trabajo con muchas, muchas marcas muy influyentes y lo que en este momento está funcionando muy, muy, muy bien es el podcast. Yo haría cada semana un programa de televisión con otros reggaetoneros, donde es tu show, es tu programa es tu programa y lo que pasa es que tú invitas dos o tres personas y ustedes se sientan aquí así, tranquilo, hablando, ¿no? De música, de inspiración, de emprendimiento, de la ciudad de Medellín, de, de ecosistema, de lo que quieran. Cada semana puedes tener un otro tema de cómo se siente eh, cuando estás cantando, cómo las personas que son creativos pueden realmente ganar dinero haciendo lo que aman, porque eso es una cosa muy difícil para muchas personas. Muchas personas tienen una idea, pero no, sabe, no ni sé, o sea, ni sabe cómo pueden monetizar esta pasión. Sí, está, porque lo que me parece súper interesante de ti, y porque yo estaba emocionado por esa cita, es que tú eres un empresario y creativo y artista musical. ¿Entiendes? Eso es muy raro. Normalmente es empresario o. ¿Sí? Pero tú eres y. Así que para mí me parece interesante. Tienes que aprovechar esta marca para enseñar al mundo que eres los dos. ¿Por qué? Porque muchas personas necesitan un role model así que, saben crear música chévere, bacana, que tú tienes este estilo, esta onda, tú, tú, tú estás muy bien en, en, el stage, tú tienes esa presencia muy chévere, por eso fuimos a, verte. Y me gustó mucho, disfruté mucho. Pero también tiene la mente de empresario. Allá le gusta volar, le gusta viajar en altos niveles El mejor penthouse y presidencial y quitando estampilla en hoteles Le bajo los decibeles, cumplo todos sus placeres Por eso ignora los bobos el número uno papi papeles. Así que cómo tú puedes enseñar este mente al mundo Uno programa cada semana con otros reggaetoneros pero también tienes que pensar más grande una semana en un programa con un reggaetonero, un empresario, un estudiante, eh, una mezcla algo súper interesante. Hoy vamos a tener este gringo de los Estados Unidos que tiene una empresa grande allá, que, que ama América Latina. Vamos a hablar con él sobre inversionistas. Yo voy a hablar sobre mi nuevo track o con mi empresa que aquí que estoy montando. Un grafitero en cómo busca la inspiración y la una skate. Una skate, bro. Porque lo que necesitas, piensen en la estrategia de eso. Ojos. Y si él tiene 25 mil seguidores, y si ella tiene 100 mil seguidores, y si ahora tú tienes casi 500 mil seguidores en un cuarto, en un, en un, y es una hora de tu tiempo y ya. ¿Por qué? Porque número uno, es información y es valor a tu comunidad. ¿no? Es valor de tu comunidad. Número dos, tú estás conociendo gente y no tienes que salir de acá. Tienes todo lo que necesitan acá. Pueden grabar algo súper, súper profesional, con buen audio y todo eso. Número tres, él va a grabar todo eso y lo vas a subir por tus redes sociales. Así que es, oh, es otra cosa que está haciendo él. Está cantando, un empresario, ya tiene un podcast, ya tiene un, canal de YouTube. pero no es como, mírame, yo estoy cantando, mírame, yo estoy performing, mírame, es que no, mírame. Es que estoy creando una comunidad de creative, creativo, empresario y todas las cosas que quieres para tu marca. Y hablan, no sé, es, es, es así, es como hablando, preguntando, y lo subes. Lo subes por SoundCloud, lo subes por iTunes, lo subes por YouTube, lo subes por todos lados. Y lo que haces es, tú tomas clips un minuto donde tú estás como boom, fire, hablando con ellos, boom, fire, y lo, lo, subes por tu Instagram. Y lo que pasa es que también tus guests van a hacer la misma cosa. Y tú vas a estar en como cuatro páginas este día. Y las personas van a pensar, pero mira, él está cantando, pero también tiene su programa, también tiene su podcast, también habla de muchos temas super chéveres. Eso realmente yo creo que puede cambiar tu, tu, tu climb. Pues llevaría a otro nivel. Yeah. Porque ustedes tienen todo acá. Tu track, mira, es otra cosa que tú puedes hacer. Tú puedes hacer, Imagínate si hacemos un podcast de 20 minutos, 30 minutos hablando de, de, temas, ¿no? Tú puedes poner tu música on top of that podcast. Entonces, cuando están compartiendo el, podcast o la programa de YouTube, tus, tus guests, cuando están compartiendo este podcast, mira, qué, qué placer estar aquí con el programa de lo que tú quieres llamarlo, reggaetoneros, revolución, revolución de reggaetoneros, lo que sea, no sé, estoy inventando cosas, pero mira qué chévere. Y cuando las personas están mirando a tu canal de YouTube, o sea, a tu video, están escuchando tu música. Y tú lo pones ahí, tu SoundCloud, tu Instagram. Distribución. Tienes que pensar muy grande en distribución. Otra cosa, piensen en como, como yo no estaba bromeando cuando yo dije que yo quiero hacer un track de inspiración contigo, con reggaetón, con un track de reggaetón con inspiración. Y tienes que pensar en quién más, o sea, quién tiene audiencias. Aunque si la música no tiene, nada que ver con lo que... en lo que Justin Bieber hizo. porque Justin Bieber está ganando con esta canción? Porque es una canción latina y Justin Bieber se metió en esta canción y es un hit no tiene nada que ver Justin Bieber con, con, ¿cómo se llama? Luis Fonsi. No tiene nada que ver, pero tú también tienes que pensar así. Piensa en un, chico de rock de los Estados Unidos, un hip hop artist de los Estados Unidos, una persona que toma violín clásico. ¿Cómo pueden hacer algo con ella? Una chinita de 16 años que tiene 1.1 millones de seguidores o que tiene menos, ¿cómo pueden mezclar ustedes? para crear algo muy diferente. Eso es, lo, es, eso es como lo veo por, ti. Pensar en eso. Podcast, canal de YouTube, creando comunidad de... Y también musicales que no, se, no, tienen nada que ver con tu tipo de música y cómo pueden colaborar para hacer algo súper, súper diferente. Eso, y eso es... lo Y eso es lo... Yo sé que ya nos estamos conociendo, pero lo que, lo que yo sé de ti en 20 minutos es que para ti ser original, original es súper importante para ti. Sí, yo sé. Entonces, piensa en una manera que nadie está pensando, porque te lo voy a decir que nadie está pensando así. Todos los reggaetoneros están pensando en reggaeton Tú estás pensando en reggaetón, empresario, emprendimiento, comunidad. Terminamos aquí en Medellín con música, emprendimiento, empresario, negocio, con reggaetón, con Jormen. Gracias por tu magia, Medellín. Siempre es un placer estar aquí. Nos vemos en Guatemala. pero solo era que tú me enseñabas a